Euskal preso politikoen eun, euneko larogeita emeretzia, eundaka eta miaka kilometroetara dispertsatuak daudela, eta horregatik Bilbon egon naiz, egon naiz urtarien amalauean. Duela, bi urtetik zigorra beteta, azke behar lukete zazpi Euskal preso. Nik salatzen dut. Bilbon, eh, urtarrilaren amalauan izango den manifestaldira. Ia behingoz denak etxera ekartzen ditugun, hainbeste merezi du Euskal Herriak eta. Duela bi urtetik zigorra beteta aske behar lukete. Zazpi Euskal presoren ez askatzea salatzen dut. horregatik urtarrilaren amalauen izango naiz. Bilbon hori dana salatzearen. Larriki gaxori dauden euskal presoek beraien osasun eskubidea, eskubidea urratua dutela. Horregatik, guk salatzen dugu. Guk ere salatzen dugu urterriaren amalauan Bilbon izango gera. Kaixo hon guk salatzen dugu gure preson egoera txarra eta bengoz bukau dein, hien amalauako manifestaldiako deialdi luzatzen dugu larriki gaixoik, da, gaixoik dauden euskal presok beraien osasun eskubidea urratuta dutelako eta behingo zetxen euki nahi ditugulako gure urtarriak amalauen Bilbon izango gea. Ni salatzen du, urtarriak amalau denak Bilboa. E, herri e, hau zinez herri izan dadin borrokatu dutelako gizon emakumeak haietatik euneko larogeita gehi bat dispertsatuak daudelako, beraien eskubidik gabe, gu ere, beraiei babesa ematera, urtarrilek, urtarrilaren amalauan, Bilbon han izango gea. Guk ere zelatzen dugu, urtarriak amalauen danok Bilbora. Euskal presoen euriko larogeita gita beretziko mamazazpi, eundak eta mila kilometrotara dispertsatuak daudela, eta horretik salatzen dugu, eta urtarrian amalauen, Bilbora manifara arazotzeko. Ba, badakizu eh, urtarrilen eh, amalauean eh, Bilbon manifa dagoela, ea betirako presoak ekartzen ditugun eta etxera, eta anima hau, eta nauko juteko, ba, eta pozik gelditiko dara jendea, ba, ikusita han den ugoldea. Urtarrilean, amalauean, gu ere Bilbon izango gea. Etxean nahi ditugulako Bilbora. Nik salatzen dut. Nik ere salatzen dut. Euskal presoen euneko laroita meretzi, koma mazazpi eundaka eta milaka kilometrotara dispertsatu daudela salatzen dugu. Horregatik urtarriaren amalauan Bilbon izango gara. Etxean nahi ditugulako urtarriaren amalauan Bilbora manifa joango gara. Nik ere salatzen dut utaria amalau, denok Bilbora. Guk ere salatzen dugu. Gu ere Bilbon izango gara. Kaixo, ni ere Bilbon izango naiz. Nik ere saratzen dut. Nik ere saratzen dut. Uztarria 14 deno Bilbora.